Apa Ibai Alzaganaz, EH Bilduko kide eta zinegotzie. Joan da nekainaren amabostean, esoiko osoko bilkure euki gendun. Bizitzen gabizen egoera honek eraginde, ba, iru hileko geldialdie euki dugu e, osoko bilkuretan eta batzordeetan eta bar, eta ba, esan duten moduen ekainaren amabostean, modu telematikoan izen bazan be, e, osoko bilkurak berreskuratu gendu zen. Esoiko osoko bilkura horren narrazoie, guztalaren amabiko hautez maietako kideak eh, izendatzea zan, Baia denpora askoan geldirik egon eta gero, ba, hainbat gai egon dire maiganean eta gai zerrendan sartzeko aprobetsatu zen. Aurreko baten azaldu gendu moduen PSko zinegotziek dimisioa emon zeuen eta gero egoera honek harrapatu gaitu, orduen e, kaineko esoiko osoko bilkura honetan PSko zinegotzi barriek kargu hartu zeuen. Artu beharreko erabakien artean, udal eraikinen garbiketa zerbitzuen lizitazioa egon zan. Orain arte, bi enpresa desbardinen artean egiten ziren garbiketa lan horrek, eta lizitazio honetan dana kontratu bakarrean jasotzen da. Orain arte, kontratuetan jaso bako eraikinen bat gehitu da lizitazio honetara, eta baldintza batzuk, ba, dibidez eraikinetako batzuk garbitzeko behar diren lan eh, handitu egin dire, eta e, langileen kategoria bebai aldatu eginda. Behin baino gehiagotan esan dugun moduen, gure talde politikoan ba, modu jarraitu eta iraunkorrean eskaintzen diren ezinbesteko zerbitzuek udalak zuzenean kudeatzean aldekoa gara eta hau izango litzake ba, olako kasu bat guk uste dugu udal eraikinen garbiketa zerbitzue zuzenean e, udalak kudatu beharko leukela eta ez beste enpresa batzuk azpi kontratatu lan hori egiteko. Azken baten ikusten duguleko hori dala modu bakarra ba, benetan bermatzeko eta ziurtatzeko zerbitzuaren kalidadea langileen lan baldintza duinak e, bermatzen direla eta langileen perfile bera. Ganera, badau gure ustez mitoa dan ideia bat, esaten dauena, ba, olako zerbitzuek, azpi kontratatzeak, e, eh, merketu egiten dauzela gaztuek, eta, ba, esan dugun moduen, gure ustez hori mito bat da, eta, ba, sakon aztertu beharrekoa. Eta holan izango balitz be, e, zeren konture da merke hau, ezta? Langileen esplotazioaren eta eta euren lan baldintza duinak ez errespetatzearen konture bada, ba udal modure guk uste dugu hor e, ardura bat be badeko gule. Horregaitik gu puntu honetan azten idu inginen, bardin egin zeuen elkarrekin Podemoseko zinegotziek, beraz, sei abstentzino egon ziren, eta ganerako amaika boskak aldekoak izen ziren, beraz, ba, lizitazioa aurrera doa aurkeztu zen moduen. Beste alde batetik, mungiako udaletik, koronavirusak eragindako egoeraren aurrean, merkatari, ostalari eta enpresa txikiek laguntzeko ba, laguntza pakete bat e, atara dau, mungia indartzen izenekoa, eta pakete horren barruen ba, neurri desbardinen jasotzen dire. Horrek diseinatu eta lantzearen prozesue oso luzea izen da, gure ustez luze egie ba, eukideoen urgentzi e, ikusite, Eta laguntza guztiek, ba, ongietorriek diren arren, gure ustez ba, eskaz geratu dire bai guk bideratu gen proposamenaren arabera, saspireun da berrogeta mar mili euroko diru funts bat onartzea proposatzen gen era horretara, e, ba, mungiko ostalari, merkatari eta abarrei mileta bosteun euro arteko diru laguntzak emona lizeteko. Guk planteatzen genduen esan 1000 euroko kopuru finko bat eta kontzeptu desbardinen araberako komplemento edo bueno, kontzeptu osagarriek esan daigun, ba, 1000 eta bosteun euro arteko laguntzetara heldu alzirenak. Hasieran gobernu taldetik egin zen proposamena aldiz oso, oso bestelakoa zan, azkenean 600 euroko diru laguntza eh, fijoak geratu dire bai merkatari eta entzako, eta 300 euroko ba komplemento posible bat langile kopuruen araberakoa. Beraz, guztire batzuk bederatzireun euro arte jaso izango da bez. Aldiz, e, zerbitzuen sektorerako bosteun euroko kopuru finko bat e, da azkenean onartu dana. Sorionez mungiko udalaren egoera finantzieroa ona da, remanente handi bat bateko erabilia lizeteko, eta gure ustez remanente hori erabili behar da ba, behar izena dauen lekuetan. Eta ba, kasu hau be, basan gure ustez argi eta garbi ba, behar izen urgente baten eh, adibide urrunegi joan bari ganera, ba, gatiken esaterako kontzeptu bardinegaz, mili euroko diru laguntzak bideratu dire, eta bakion mili eta eurokoak. Bukatzeko galdera eta eskarien puntuen proposamen bat e, eh, lusatu gendun, oraintzu jakin dugu prentzaren bitartez, Sondika eta Loiuko aireportue batuko dauzen tren linea edo metro linea ba, onartu dala eta proiektue aurrerantza da Eta osoko bilkura honetan proposatu gendune izen zan Mungiako udalak modu ofizialean Eusko Jaurlaritzari eskatzea. Sondika eta loiu batuko dauzen linea horretako lanetan aurre ikusite iztea Mungiarako lusapena eta aldi berean ba, lusapen horren trasadue e, diseinatzea edo nondik joango dan e, ikustea eta horretarako beharrezko izango diren lurre reservak egiten hastea eta bar, ba, behingoz mugiarako trenaren asmo hori egikaritzen hasi alizeteko.